Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. И сегодня мы расскажем вам про куртку Zentis. Zentis это очень легкая, но при этом теплая куртка. В зависимости от размера ее средняя масса составляет всего лишь 700 грамм. Утеплитель при этом использован Tinsulate плотностью 150 грамм на квадратный метр. В первую очередь Zentis задумана как верхняя одежда, но использовать вы ее можете и как дополнительный утеплитель, например под курткой Patriot. Спереди куртка Zentis имеет укороченный крой, например для удобства в транспорте, а сзади наоборот удлиненный. Куртка имеет очень высокий воротник, изнутри покрытый материалом Polartec Thermal Pro, а сзади имеется регулировка на резинке для дополнительной защиты от ветра. Снизу куртка. Также регулируется резинкой. По бокам на куртке находятся два очень больших кармана на молнии, внешняя сторона которых имеет вставку из материала Polartec Thermal Pro. Также на каждом из плечей находятся карманы на молнии, обшитые снаружи липучкой велкро. И внутренний карман на молнии. Данные куртки в различных расцветках, а также другое снаряжение вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя, не болейте и до новых встреч на нашем канале.